Wengine wanasema kwenye speech yake, nadhani akiwa Karatu kule, anasema mbwa anathaminiwa Canada kuliko Mtanzania. E, tunaweza kuielewa ni, ni hivi ukiangalia hapana, ah, no, una, una sikiliza, ah, unagonga nyunu, unawambia yeah, hivi yeah. Nchi hii binadamu hapana, nchi hii nchi hii binadamu nchi hii mm. Kitu ambacho nimegundua mm. Kwa nini wazungu wamefanikiwa? Wanajali utu. Mnyama nchi zilizoendelea ana thamani kubwa kuliko sisi hapa. Nyanda sikiliza. Hebu sikiliza. Hebu nipe nipe time tafadhali. Nipe time tafadhali. Nipe time tafadhali. Nipe time tafadhali. Nipe time tafadhali. Tafadhali nakupa. Haiwezekani kuna watu wana utamaduni wa kuprotekti wanyama na haki zao alafu sisi tuko na utamaduni wa kuabuse watu wetu. Yaani kwamba kwamba Bensanane kapotea and nobody's care. Serikali kapigwa risasi, hakuna anayejali kwamba una, una, una idadi ya watu naambiwa kila mwaka wanafariki watoto wachanga, hospitali hazina infrastructure. Ndio nasema mbona nchi zilizoendelea zinajali wanyama sana? mimi ni no, no, no, no, no, no, no, no, no. Of course labda wewe unaona hivyo na ukiona hivyo utakuwa mshamba tu, kama labda uelewi ni ushamba tu. Na sasa mimi siwezi kuanza kuja kupiga na kuwekea mkono, naanza kukemea ushamba ama ukemea no, no, no. Yani kwamba mimi nasema kwamba hawa watu hawajali Ah, watu wamewafanya nyie kuwa, kuwa, kuwa, kuwa maskini Kwamba mnyama katika nchi zoendelea ana kipaumbele cha kufanya waishi kuliko sisi binadamu hapa Nenda hospitali, mama mjamzito anajifungulia chini nyanda, mwanamke mjamzito anajifungulia chini kichanga mm nenda Mount Meru, nenda Mwimbili, nenda Mwananyamala, alafu unaenda nchi zoendelea, mbwa odi na kitanda unasema mbona hawa wanajali wanyama? Nenda Sweden, nenda Canada. Mimi nilienda hadi hospitali ya wanyama hiyo, nikaingia mm. nyum, mbwa na kitanda anaodi. Ukimpiga mbwa fimbo, jirani akaona, wanakuja watu wa haki za wanyama pamoja na polisi kwamba umepiga mnyama. Hapa binadamu anauawa, maiti zinaokotwa pembeni mwa bahari, waziri anatoa statement, anasema labda zimeletwa na upepo kutoka Ethiopia. Ethiopia kuna bahari? Maiti ya binadamu inaokotwa. Mimi have lost my friends. Ben Sadan alipotea, haijawahi kufanyika effort ya kumtafuta. Ah, wenzetu anapotelewa na paka anatangaza kwenye television, atakayemwona zawadi nono itatolewa. Yaani unaona ile humanity kwamba hao watu sio tu wanajali ubinadamu, wanakwenda mpaka kwenye wanyama nenda hapa, tuondoke mimi na wewe sasa hivi hapa, twende hospitalini. Mwanamke anajifungulia chini. Kama mwanamke mjamzito anabeba mimba, serikali haiwezi kuona konseni kujifungulia mtoto chini, ni disaster. Nani anaweza akasema najali watu? Na brother, huwezi kuwa na konseni ya maendeleo kwa sababu na rasilimali your fundamental concern ya, ku, ya kuendeleza watu inatokana na upendo wako na utu kwa watu. Sasa unavyosema watu, jamani, hawa watu wanawaonea hawa watu hawajali kanchi. Ukipiga mbwa, nakwambia, nilikuwa namaliza, jirani akapiga simu, mbwa anachukuliwa anapelekwa kwenye kituo cha kum, cha kumtriti alafu anatafutiwa mtu kumwadapti. Wewe unaitaka kumwadapti, unapewa semina na kuambia historia ya mbwa. Huyu mbwa amekaa kwenye familia, amenyanyaswa sana. Wanakuja kwako kukagua kama kuna mazingira mazuri ya kuishi na mbwa ambaye alichapwa mbwa sio binadamu. Hapa kwetu maiti zinaokotwa barabarani, nobody is caring. Hafu we. Asante sana. <laughs>